Шукаєш сезонну роботу в Європі? Лови безкоштовне працевлаштування, допомогу з документами і трансфером. Хм, А які вакансії? Бармен, офіціант, піджей, повар, хостес, знову піджей, адміністратор, кальянчик, поверни мені піджей та багато інших. А що з житлом і харчуванням? Не переймайся, все оплачується. Заробляй і подорожуй, подорожуй і заробляй разом з Офлайн Воркерс. Тільки уяви, який досвід. Греція, Іспанія, Італія. Це все, що мені робити. Залишай заявку на сайті Offline Workers і отримай роботу мрії. Роблені. Не мрії, але дійсно неймовірний досвід за гітні гроші.